हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है रोहित आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रो टेक्नोलॉजी में आज की वीडियो मैं बताऊंगा कि किसी की वीडियो के टैक्स और उसकी थंबनेल डाउनलोड कैसे करें सो so गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है और आपको सर्च करना है यू टैग आपको ये सर्च करना है और तो आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगी you tag find tags for video so वैसे आपको इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है अब आपको इंस्टॉल करने के बाद कुछ अभी आगे कर उस वीडियो को आपको टैक्स एंड हमने डाउनलोड करना है उसकी लिंक कॉपी कर ली हम मनोज भाई की वीडियो लिंक कॉपी करेंगे कॉपी करेंगे इसकी लिंक कॉपी कर लेते हैं कॉपी लिंक अभी आपको आपने जो एप्लीकेशन इंस्टॉल इंस्टॉल की थी उसको ओपन कर लेना है आ रहा हुआ स्टार्ट हेयर ये आपको जो लिंक कॉपी की थी इसको एंटर करना है आपके अपने ऑप्शन आ गया होगा get tags and get thumbnail हम सबसे पहले इसके तो हम उसको टैक्स को कॉपी कर कर सकते हैं जहाँ मनोज भाई ने ये टैक्स लगाए थे टेक्निकल गुरु जी टेक्निकल गुरु जी व्यूज डाउन टेक्निकल गुरु जी चैनल डेड अब यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं सबसे पहले आपको सेलेक्ट ऑल कर लेना है और यहाँ कॉपी सेलेक्टेड इस प्रकार से कॉपी हो जाएंगे डाउनलोड क्लोज कर देना है और आप इस तरीके से आप टैक्स ले सकते हो अभी थमनेल डाउनलोड करके दिखाऊंगा इस पर ऑप्शन आ गया होगा गेट थंबनेल्स इस पर एंटर करना है आप आप समझ देखिए क्लियरिटी से आ गया होगा उनका थंबनेल ये था उनका थंबनेल यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है इसको एंटर करना है और यहाँ अलाउ कर देना है डाउनलोड होने के लिए डाउनलोड स्टार्ट और ये डाउनलोड हो चुका है मेरे फ़ोन में गैस आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए